Сейчас вы слышите песню, которую я посвятил своей маме и своим родителям. Их уже, к сожалению, давно нет, но память о них я берегу глубоко в своем сердце. Мои родители родом из Татарстана. Я им бесконечно благодарен за то, что они сумели привить мне любовь к музыке и сделали все возможное, чтобы я учился в музыкальной школе. Моя мама, девичья фамилия Хайрулина, Рабигай Руловна, родилась в деревне Новый Узюм Арского района Татарстана, а отец Сайфуддинов мамка Шапович родился в деревне Урта-Балтай Апастовского района. В Казани они познакомились и поженились. Было это перед самой войной с фашистской Германией в 1941 году. Позже, когда я уже учился в третьем классе, я побывал с родителями в Казани и побывал в их деревнях. Детские впечатления очень сильные. Вот почему до сих пор Татарстан меня притягивает к себе своей невидимой силой. Память о родителях и о моем детстве заставляет меня интересоваться всем, что происходит на земле моих отцов и дедов, на земле моих предков. Я часто вспоминаю свою маму. Она была очень трудолюбивая, настойчивой в делах. А как она пела татарские песни! Она была честным человеком, не любила тех, кто врет, кто льстит, кто ябедничает, особенно тех, кто предает. Да, и я такой же. И это, конечно, всегда усложняло мой жизненный путь. Мама, они я всегда буду помнить твои добрые глаза, твои ласковые руки, твой красивый голос. Yürəkə dörd qıra vakit aytganim sen menim yo'qlashim billadim soqlashim birdan bir kiyinishim Sarmışlar ağır dip Toz çıktın ardımı dip Zarlanıp bir sözde Bir koyşan eğitmeden азап кичердән Язмышка баш идем Син безне үстерден Әнием Ғәмәрәм узды дип Қартайдым туздым дип Сықранып, сызланып Бір қайшан әйтмәдің yüreğin saflağı kınalan baklağı Sin haman yaş gibi En yer құлаған көңілім бақылығын сен хаман яш кебек әнием менің Нәрсә, улым? Улым. Улым. Улым.